بتبعد عني وبعدك ساكن في كيف كيف بتبعد عني وبعدك ساكن في كيف I was five and he was six We're old horses made of sticks He wore black and I wore white. He would always win the fight. صعب الغلطة عندي صعبي صعبي صعبي صعب الغلطة عندي صعبي صعبي صعبي لا تفكر ترسم لي قلبي ترسم لي قلبي طفل وراكد خلف اللعبي أحفاف الرصيد bang bang you shot me down Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, they're all full sound. عم بتألم وبتنساني وبتنساني يا حبي المالك أمان وبتنساني وبتنساني يا حبي المالك أماني ملك أماني يا والويلك من حناني لو صبح خريب bang bang my heart shut me down.